っしゃえ <laughs> ゆりです皆さんこんにちは今日はまたパスタの動画を撮りたいと思いますパパーカボイラパスタデラビータ a l l o r わかりますかボンゴレここにボボボンゴレって書いてあるんだけどイタリア語だと ボンゴレボンゴレは見舞い狩という意味ですよだからまあ シーフードのパスタです実はね私の実家のおすすめはこのパスタインペリアというのは港の町なので魚がすごく美味しいしモンゴレパスタとかペスカトレパスタが一番おすすめのパスタでございますこれはね新発売らしいんですよファミリーマートのだからそうちゃんと新年今資料も書いてるからやっぱりなんか新しいものってさ必ずもっとうまくなるじゃん 勝手にそう思ってるんだけど食べてみて私の実家を思い出す感じか戻さないかってお試ししたいと思います出来上がったイエイう一つの気がついたんだけどなんかこの前食べたのパスタはだいたい5分ぐらい電子レンジででもこれはね3分だけだよ早くね で439キロだから結構速くてそんなにカロリーがないから便利だなって思ったでちょっと食べながらねそのどんな感じ風な作ってるこのパスタを説明したいと思いますとりあえず今日よいしょ <laughs> いいね食べようしゃ 今ちょっとダメって言われたダメって言われたはいこのボンコレパスタはカンパーニャからのものですカンパーニャはねナポリと近くですこれねボンゴレクスナパスタボンゴレビアンカそうビアンカがあるビアンカって何とかめっちゃいろんな人で聞かれたんだけどピッツァもそうだけどビアンカとロースターあるよねでビアンカの時は白ということトマトソースはないです白ワインで作ってますよこのパスタ クロスタの時はトマトソースが入ってるだからトマトとかパスタだけじゃなくてピッツァもそうだよピッツァビアンカとピッツァロースタがあるトマトソースなしでトマトソースがありでこれはビアンカということですよねでまあ白ワインで作ってるではないかもしれないけどちょっとね普段のボンゴレパスタはワインオリガノボンゴレとペペロンチーノトイルボイルとえっ、ー、とババジリコで作ってます よしいただきますうんうんなるほどねうんうんさったりしてるすごくさっぱりしてるんだけど味的には結構あるなんかさっぱりしてるんだけど結構ボンゴレと近い まあまあまたこのペペロンチーノの感じってさちょっとね弱い気がするあっラカラカラカラカラね辛くないと思ったらペペロンチーノだけのためだらちょっとよもう弱いんだけど私やり辛かったでもあとはね もう一つモンゴルパスタ作るときにそのスパゲッティはアルデンテっていうんですよねアルデンテはそのちょっと硬い感じの、えー、本当のそういうなんだっけ、えー、焼き方が正しいの焼け方ですだから柔らかいスパゲッティはもうダメだよそれはアメリカンだよそれそれはアメリカンだよちゃんとアルデンテは本当のスパゲッティの作り方ですめ大丈夫かなって思った 頭の中でずっとジョージョのオープニングがそんな感じにしたいですはいあとあでもこのボンゴではね食べてみたいと思いますこれ日本のボンゴでだよねみたいな感じ思ったうんえ美味しいわ超美味しいしで結構たくさんあるよねちょっとよく見たら1 2 3 4 5 6 7 かミドル系は13ぐらいが入ってるからすごいと思う普段ってさあのもう3つぐらいがあるだけのはもうありがたいみたいな感じなのでなんだよこれはちゃんとあるよねで味的には結構近いでもほんと近いですねだから90点ぐらいであげたいと思うもう今日は優しいから90点ぐらいであげたいと思いますまあ本当ねコンビニのパスタとレベルだったら絶対美味しいなって思う全然 うんうん私はねパスタを食べるときにすすんですよでもイタリア人はすすないすすないって言うんだかすないさないすすすらないすすらないすすらないでもプーラはすすらないんだけどもうラーメンとか食べて慣れきってるからなんかスパゲッチの時になんかすすって何がやってるってか言われたことある って思ったでスプーンは必ずあの食べないお上手なみたいな感じはやっぱりスプーンで食べるんだけどもうめんどくさいからもうこれだけでしてもう全然美味しいからスプーンがいらないよ <laughs> いらないオッケーじゃあ今はちゃんとペペロンチーノも含めてボンゴレとト含めて全部その1個で食べたいなと思います でもオイルとかそういうソースがね下にあるのでそれ美味しいよねやっぱりうんよし入ってる入ってるはいせーのうんうんでもペペロンチーノがしっかり辛いしっかり辛いし ボンゴで柔らかいし結構90点が全然あげようと思ってますおいしい全部食べたい <laughs> で全部食べてね一回ねでおこれはね作ったことあるちゃんと作ったかどうかはちょっとわからないけどよりこ料理を見たいの <laughs> なんかチュニカファイヤーパーって <laughs> いなりそ爆破みたいにわーってあんまり上手じゃないけどパスタ 体が、まあ、日本に来てからなんか料理が全然作らない子だったんですけどずっともう一人暮らしで住んでるからやっぱりパスタは一番すぐ作れるものだからパスタは多分全部で8分一番難しいのことはやっぱりそのロターのパスタローターで作るとそのトマトソースとかそのソースをくるくらなくちゃいけないからそれをねちゃんと 作ったらもう2時間とか3時間ぐらいかかるんだもんちゃんとのトマトソースとかね作りたいんだったらだからビアンカがカロリー的にはもうすごくいいしでプラスがもうしっかりさっぱりな味もしてると思いますイエーイでも今ねよく考えたらあれこの前ボングレパスタを食べた時に ペペロンチーノが入ったっけって覚えてないなんかトマトが入ってたんだけどビャンコででもそのトマトがトマトソースじゃなくてちょっとそのフリーズトマトが入ってた気がするんだけどペペロンチーノは多分なんでこれで入れてるのはちょっとなんか味を近い感じするだからああいうニンニクとオイルボイルがちょっとイタリアはね すごく自然だけど超強い味的には超強いから日本とちょっと違ってやっぱりその時はペペロンチーノが一番、うん、入れやすいものじゃないかなって思いますでもなすごく美味しいからもうそれ私はそれそれだけは満足他にとり以上はねきっと怒られると思うけど私もこれが好きなので思います今日見てくれて本当にありがとうございます コメントで待ってますぜひ次のパスタとか次は何が食べてほしいのかぜひコメントしてくださいあとはいいねをしてチャンネル登録をよろしくお願いしますまたねチャオアラプラスナバイバイよしあ美味しそうもう半分以上もう食べちゃったんですけどうんうんシュシュ しいでも本当食べるのは本当嬉しいや